نبدل ترى عندهم شي عندهم شي صوت قدمتي لي شي صوت قدم لي شي صوت من هنا نصبر عليك لو لو نلعب اللعبة يلا نركب من هنا أخرج من هنا خبوا هذه هنا خبوا هنا طبعا شو شو أمشي من بيسي من بيسي هيدا ونشوف شيء آخر نشتغل دوري شيء نخلي هذاك يشرب شبرا شبرا من زين إنسان يموت شغل أنا عمركم شنو يجي تفرج من الفيك أنا عندكم شو دابا أمس أمس ولا هدف المرة ما عنديش الصوت كنت ماشي insanlar. Yerimiz sahibim de bana doğru satıyor. Sen küçme شلح شلح شريته شريته من كذا بلاطة بلدي كنت أنا في معلم وشريطة جديدة بقل شريطة ما انهار بابا اللي